بچپن میں ایک تو میں معذور تھی جا نہیں سکتی تھی ایک ماں باپ کی غربت حالات ایسے تھے کہ وہ مجھے پڑھا بھی نہیں سکتے تھے شوق تو بہت بہت تھا قرآن نے پاک میں میں پڑھا ہے اس کی وجہ سے دیکھ سکتی بھی ہوں پڑھ سکتی بھی ہوں آگاہی کا مجھے پتہ چلا میری بیٹی جاتی ہے وہ درنیچے نیچے والے سکول میں وہ آئی ہے اس نے بولا ہے کہ امی باجی نبیلہ اور میڈم پروین جو ہیں وہ ایک اور سکول کھو رہی ہیں میں نے بولا کہ کون سا یہ جو ہے تو بولتی ہیں یہ بڑی بڑی عورتوں کو پڑھانا تو پہلے دو دن تو وہ شور کرتی رہی ہے میں نے ایسی توجہ ہی نہیں دی پھر میں نے سوچا ہے اپنے دل میں اپنے ذہن میں کہ اچھا ہے جب مل رہی ہیں تو دیکھو میں بھی ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں وہ میں نے بولا باجی کو بول کے کتابیں مجھے بھی دے وہ لے کے آئی ہے کتابیں باجی کے ساتھ آئی ہے نبیلہ ساتھ آئی ہے اس نے ڈیٹ ڈالی ہے میں نے لکھنا شروع کر دیا ہے اور اب اتنا اچھا میں لکھیا ہے اتنا اچھا میں نے وہ کیا ہے کہ نبیلا اور وہ میڈم پروین دونوں بولتی ہیں کہ سب سے اچھا آپ کا کام ہوا ہے جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو میں چیک تو کرتی تھی مگر مجھے پتہ تو نہیں نہ تھا یہ کیا لکھا ہوا ہے اب میں جب وہ آتے ہیں میں دیکھتی ہوں میں نے بولا یہ ڈیٹ تو اس ڈیٹ کی لگی ہوئی ہے یہ جہاں پہ اس ڈیٹ لگی ہوئی ہے بچے جو پڑھ کے آتے ہیں ان کا جو لکھا ہوا ٹھیک ہو غلط تو وہ بھی میں دیکھ لیتی ہوں اب جو بکس مجھے ملی ہے میں صبح بھی بیٹی کو بتا رہی تھی میں سبزی کاٹ رہی تھی میں نے بیٹی کو بولا ہے کہ کل جو میں نے کتاب پورا دن لی ہے اس میں اتنی اچھی اچھی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں صحت اور صفائی کی طرف سے کہ ہم وہ شروع کر دینا اپنانا تو ہم لوگ بیمار تو اللہ کی طرف سے آتی تو ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں بھی تو ہوتی ہے نا یہ برتن صاف رکھنا جگہ سبزی پکانی ہے دھو کے پکانی فروٹ کھانا دھو کے کھانا یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے صحت صفائی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے ان کتابوں میں ہر کسی کی مدد کرنا بہت اچھا ہے مگر ہم جیسے لوگ جو ہیں معذور ہیں اپاچ ہیں بالکل کسی جگہ جا آ نہیں سکتے ان کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے